Nagaan araarri jaalalli waaqayyoo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota harmee yookiin ayyaan asalaa akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii an nagaa kootii waaqayyoof galanni finfinne guddaan isaaf haa ta'u sanu gargaarii yaa galateeffamu. Mm, ani eh, har'a kan itti argamu mana ayyaantoo asallaatitti namoonni guyyaa jalqabaaf bara jaalala kanaa dhufan immoo sabiskiraayibii godhaa. maatii ishii kan taataniif immoo anaa dhufuu huba kanarraa murtaniitiin jechaa laayik sheer gochuudhaan viidiyoo kana haga xumuraatti yoo daawwattaniif yaada keessan qeeqa qabdan yaada qabdan cimina jiru hanqina jiru akka jiran keessan isinirraa barbaanna maaliif yaadni keessan yoo ijaaraa walirraa baabaraa deemna yaada keessan keessa waa sirreeffannu qabna waan hanqatu waan itti dabalamuu qabna waan ta'eef. yaada keessa nu barreessuu hin dagatinaan isiniin jira viidiyoo kana jalqaba kaasanii haga xumuraatti akka ilaaltan abdii guddaan qaba. Ani har'a kan hin argamee fi gaafif deebii akkasumas osoo yaada kan koo na gaafatti maaliif oduu taatee kana keessa gaafatamuu baatee bareeda ture maaliif oduu daawwattoonni irratti yaada isaanii kennatanii bareeda mukoomtii taatanii ilmoo shakkii hin qabu. Diraamaan maatii erga eegalee bubbulee ture jira. Kan taat maqaan keessatti immoo yaada irratti kennu waan nagootiif guddaa galatuuni. Asumaan sagalee gidduu gidduun galullee na of golchaan isin mm, jira waanti hin godhu jiru. Xiyyaarri sababiin gidduu kana naannoo kana yeroo baay'ee dhaabbatuuf jecha sagaleen isaa yeroo hundaa hin gala. hin godhu jiru obsuma naaf qabaadheen isinii jira. Maaliin jechuu barbaada asirratti gaaffii isheen na fi sagalee ishee isin dhaggeessisa. Mm, Sagalee siingaa fi kanaaf dhiyeessisan geggeessaa. Diraamaan kun kutaa xiqqaate naannoo 20tti ni yaata jedhee ni yaada. Egaa gonfoon nuti dabalamu loon dura jalqabe. Gonfoon nuti dabalamee kutaa tokko jedhamee maatii ta'ee beeksifame jechuudha. Kutaa tokko jedhamee hundaa'e. Malee eegalli isaa jalqabni isaa saniin dura akkanaa asirratti yaada kan koo kenna dhume gochuu keetiif guddiseen sin galateeffadha. Guddaa galatoonni sin jira. Anis tokko tokkolitti waan nutti dhagahame. irraa deebisuuf ni yaala. naman baay'ee jaaladhu naman baay'ee kabaju obboleettii koo quxisuu kan taate diraamaa keessatti dhala koo taatee kan hojjechaatu jirtu naman baay'ee jaaladhu yeroo baay'ee osoo koo taate illee jedhee nama hawwu keessaa tokkodha. Kanaaf, Kanaafiyyuu guyyaa har'aa immoo diraamaa kana ilaalchisee diraamaa maatii kana ilaalchisee yaada tokko tokko si gaafachuuf karaa mana koo itti garsi affeeru gammachuudhan karaa mana kootii dhufuu keettiif guddaa si galateeffadha. kaa kaa'ayeetu shaa'u nagaa koosiif dhaamatoo diraamaa kana keessatti egaa kaa amalli haadhaa ni mul'ata, amalli abbaa ni mul'ata, yeroo tokkollee nama keessatti affeerre keessatti dhiirri tokko shamara takka akkamitti danqaatti ta'uudhaaf akka deemu yookaan immoo kiyyoo akkamii akka diriirsuuf deemu kaayyoo isaa hundas as keessatti darbeetoo jira diraamaa kana. Egaa akka diraamaan kun eh, akka carraa ta'ee addaan jitee ture eh, yeroo soomaaf ta'e wal qabateetu jechuudha. Amma ammuyyuu itti fufuudhaaf bakka itti dhaabne itti fufuudhaaf qophiirra jirra. Egaa ka'a haga kutaa tokko jalqabee kudha afurii kana jidduutti mee wanni ati muuxannoo yookaan immoo dadhabbina diraamaa kanarraa argatte jira laata? Mee isa nuuf ibsi xiqqoo ishiis. Asirratti maatii kana keessa kaafatamuu baate bareeda ture. Maaliif oduu daawwattoonni irratti yaada isaanii kennatanii bareeda. Muka mutii irraa kanitti ilmoo eh, Maatii kana keessaa jettee anis akka nama tokko ta'ee yaada kan koo gaafan kennadhu. Maal diraamaan kun muka isaatii addaan citee jira. Addaan kan citeef immoo sababa ramadaanatiin eh, ramadaana somaatiin hin ulfaata jenneeti. addaan citee amammoo eegalee jira. Akka itti fufullee akka xumuraatti akka deemu abdii guddaan qaba. Gidduu kana gadhiifama jedheen yaada waan ta'eef. Dhugaa dubbachuudha namni gaafa tokko akkuma guddachaa guddachaa dhufuun mudannoon isaa mudatu hedduutu jira. Anas keessaa waan na mudate nan qaba. Maatii kana ilaalchisee giseenanii akkaan nama tokkootti yaada kan koo kennu. Maatiin kan koo waan gaarii namaaf yaadu maatiin tokko waanuma magaalis kiyyaadha waanuma kudurrattu akkasii osoo hin taane waastichi godhusanii waanuma ah, si fayyadu itti fakkaata waan isaan gammachiisu waanuma si gammachiisu itti fakkaata. Namni tokko gaafa wal guddachaa dhufu kanaaf dhufuutti baay'ata. Diraamaa kana keessatti wanti nama jira. Wanti kallattiidhaan qaama narra ga'ee jira waan ta'eef keessatti nuuf ilaalan diraamaa kana gaafa jalqabu gammachuu waan hin eeganii Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo barumsa sadarkaa tokkoffaarra jiru jechuudha. Na mudatee jira gufaatiin kuni. Amma ani muuxannoo kana jiru, ah, dadhabinni diraamaa kanaa yoo jiraate ta'ee dadhabinni diraama kanaa yoo kan jiraatu ta'e iyyuu wanti jiru beektuu wanti jiru diraama kana irratti hanqinni isaa tokkoffaa fageenya keenya hojjannaa hanqina hin dhaban jedhu. fageenya ta'anii hojjechuu irratti gurguddaa qaba. Jechuun yaada walii wal hubachuu irratti ofii keetii of keetii of waraabaa ofumaa keetii ediitii godhaa hin ulfaata jiraamis jechuun yaada bakka galutti galchaa hanqina kan qabu hin jedhu warri irratti hojjetu hanqina qaba. Eh, isin labsaawwan irra geeffattanii fi guddaa galattummaa dhugaa dubbachuu fi eh, hin jiraa iddoon itti walillee sadeessa warri yaada keessan ofiinaa jirtan giddumaan isin galateeffadha. Eh, hanqinni ni jira iyyee nuti yaada walii seera tokko hubachuu guseetti dhabnu ni jira obsaa wal danda'anii hojjechuun eh, biyya ormaarra ta'anii fageenya irra ta'anii wajjin hojjechuun hamma kana waliif yaadanii eh, jalala guddaan isinirraa arge kuni fakkeenyummaa gaariidha. Jechuun haalli jireenya biyya ormaa hin ulfaata. Osoo lafarratti ta'e dhuguma namoota kanaan ijaa wal argee hedduun natti tola. Ta'us carraa kana fayyadamee isaa wajjin hirmaachuu kootti guddaan gammada. Akka kootti cimina inni qabu yoo jiraate akka haala uffata kana keessa taa'anii wajjin hojjechuun anaaf waan guddaadha. Waa barumsaa anaaf ta'edha jechuudha. Anillee itti gammadee hojjedha waan ta'eef. Diraamaa kana baay'een jaaladha. Maatiin tokko hagam ilaalcha akkamii namaa qabu kan jedhudha. Haatiin gufuu isaanii cimii suqu suquffifnaaf osoo hin taane waanuma fayyadu kan isaan siif waan yaadanii garuu yeroo tokko tokko biseetii itti si fudhachuu dhabantu jira keessumaa yoo warroota shamarranii carraa dubbachuu hagas maraan qabanii waaqayyoo fagaratoo amma garuu ni dubbatus amma bareedaa haalli jiru As keessa muuxannoo waa hedduutu jira. qaba. akka nama tokkootti waa hedduu irraa baradhee jaalala maatii nan baradhee maatiin tokko yoo walittuu bu'ee hagam takka walitti hufata uma dhiisu booddee waan ta'eef. Dhugaa dubbachuuf hedduu hedduu gammachuun qaba. Hanqeenni jiru karma waraabbitii fi karma editingiitiin jedhee yaada. Muuxannoo hojjechuuf dafan irraa fudhuu wajjin hojjechuuf keenya anaaf waan guddaadha barumsa guddaa jedhee yaada. Fageenya irratti waliin hojjechuu hojjechuun keenya jechuudha. ammallee waaqayyoon waa gargaaruun isiniin jedha. Gaaffin ishii lammaffaa sagalumaan ishiin dhaggeessisa. Animmoo barbaada. Inni lammaffaa muyyuu mee haadha gonfoo dhala ishiitiif ilaalcha akkamii qabdi? Wanni irraa jibbatamu jiraa? Mee akkamiin ibsita? Dhala ishii kanaa ilaalchi ishiin qabdu ijoollee ishii kanaa guddisuudhaaf barsiisuudhaaf akkasuma gatiitti baasuudhaaf wanti ishiin duubatti of qabdeetu lakkii osoo kana sirreessite jettee haadha gonfootirraa jibbitu jira. hir'inni eh, haadha koo. Eh, haadha gonfootirraa waan jibbitu jiraa Kan jiru haati gonfoo jalqabumaa kaastee dubartii cimtuudha. Eh, Fakkeenyaa fi ah, baay'ee ulfaata. Dhugaa dubbachuu fi haati takka jecha ittiin ibsamtu hin qabdu. Gaafa nan heerumsiisan jettee kaatuun. birrima barbaacha osoo hin taane beekii warri dubaraa irra baasee irra baasa warra dhiiraa caala. Osoo gabbaree jechuudha maatii sun booddee hin dachaasa waan ta'eef yoo naa heerumtee dhala ishiin ergaa firee ishiin ergaa jechuun haadha dogoggora miti. Ani kanarratti hin dogoggorti jiru maal ilaalchuma hawaasni keenya qabani firee koo arguu barbaaddi gammachuu guyyaa cidha kiyyaa gammachuu dandabarsuu barbaaddi. Garuu immoo yaa ta'u maleeni umurii kanatti immoo heerumuun ulfaatadha. Kufaatii dinagdee irratti illee kufaatii guddaa kan fidu yeroo malee heerumani qusannamaas illee fayyadamuu wallaaluun ni Umurii malee heerumuu namni tokko yogguma barate akka itti jireenya isaa illee qabatu beeka. Maaliif namni hin baranne bultiin qabatu yoo jenne ni qabata. Garuu qixxaamiti yoo baratte hawaasa keessatti uummata keetiif illee bu'aa buusta. Mataa keetiif qofaan jiraattu jechuudha. Namoota fakkeenya ta'uu dandeessa. Namni si fakkeeffachuu danda'a. Namoota baay'ee karaarraa deebisuu dandeessa. Nama barate wayya garuu harmeen booddee hagam loltuu iyyuu yaada ishii immoo jijjiiruu isheetti hedduun ishee dinqisiifadha. Deebi'uun ishii haati takka hagam gara laafettidha. Hagam nala ofiitiif quuqamti. Osoo dhalli ishii nyaatte waan nyaatte itti fakkaattu gaafa irraa fagaattu osoo osuma nyaattu isiisa yaadatti osoo ofiishitii beeloftu intala ishiisa yaadatti osoo ofiishitii daaltu intala ishiisan yaadatti dhala ishii yaadatti ilma haa ta'u intala haa ta'u baay'ee dhibbatti jechuudha hati takka gaafa irraa fagaattu faa keessumaayyuu jechuudha. E waaqayyoon gaditti wanti akka haadhaadhaa hin jiru waaqayyoon hundi ishee nu faaleessu harmee waan hin jibbee hin qabu ani maaliif yaada ishii daftee deebistii ijoollee ishiitis quuqamtii. harmeedha wanni tokko wanti hin jibba jiru hedduun irra jaaladhee jira. Haadha gofoo baay'ee jaaladhee jira. E, ilaalchi isiin haala ofiitiif qabu ilaalchi baay'ee namatti toludha. Hedduu irraa jaaladhee jechuudha kanarraa. E, Hagam akka itti oduu ofiisiitii dhadhaan dhoksaatti gurgurtee karaa baankitiin bira ijoollee ishiitii erguun abbaa warraa ishii amarsiiftee akka inni yaada isaa jijjiirratu godhu anaaf cimina guddaadha jechuudha. mana ishii bultii ishii qabuudhaaf gaafa inni ijoollee isaa ilaaluu deemu ishiin kophaa ishii taa'uudhaan. Ijoollee isheetiif jecha dhaanamuudhaan keessumaayyuu dhaanamuudhaan abbaan goffoo ishee tokko rukkutee jiraa Dhaanamuudhaan karaa hundallee dabarsitee cimna guddaa lafa mukaa dubbachuu fi waanuma mul'atu wani waanuma jiru dubartoonni keenya keessumaayyuu dhaanamaa guddatan dhaanamaati kan isaanii osoo gaaduu yaayyuu gooteeyyuu kan inni sidee ba'u dhuleedhumaan yeroo baay'ee nan argaa hawaasa keenya keessatti inni tokko faan barumsa dhabuudha. Haati akka waan hunda dandeessa jechuudha. Kan dhala isheetiif jettee bifa ishee jijjiirtu kan dhala isheetiif jijjirtu waan isheen hin taane jiru. Ofii ishee of dabarsite dhala ishee galanfachuu barbaadu haadhadhaa jechuun barbaada. Asumaan immoo iyyuu dhayituu ishaa obboleessa kee ta'ee kan hojjete gonfoo. mee akkamiin ilaalta obboleessi kee maal fakkaata? Ilaalchi inni obboleetti ofiitiif kunuunsaa yookaan immoo akka amala obboleessaa tokko loluudhaaf gorsuudhaaf itti sitti mul'isu yookaan leensatti mul'ise jiraa laata? Mee akkamiin ibsita obboleessa kee? Obboleessi kee hoo mana barumsaa keessatti akka akkasiititti ijoolleedhaaf ilaalcha qabaa? Mee akkamiin ibsita? Maatii kee keessatti hoo ati gahee. Waa'ee kun furraa. Eh, ani gonfoodha. Mm, gonfoo baay'ee nama gaariidha. Eh, dhugaa dubbachuuf jiraama kana keessa ani jira jedhee jira. Eh, Maaliifini yeroo sanitti jechuudha ani akka carraa ta'ee caaluma kana na mudatee akkan heerumuufini yeroo sanitti obboleessuma kooti kan fuudhee jalaa naan bada jechuudha. Ilmaa obboleessa abbaa kootiitiif jechuun obboleessuma kootii abbaa keenya lamaan e, irratti wal keenya akka carraatitti wanti sun kan ta'e akka tasaa e ta'eetii dhaga'ame dubbiin kun e ceetee ture gaafa dhaga'amu halkanuma dhageenyi isaa halkanumsa fuudhee warra san jalaa naan bada jechuudha. Goffooraaf jecha hin qabu maaliifini obboleessi tokko hagam obboleettii ofiitiif yaada. Yeroo nama dhuguma taa'ee ilaalu osoo obboleessa koo ta'e nan jedhaan Garuu diraama wantichi malee waan dhugaa jiru ibsa. Mm, namoonni ta'aniitiyyuu hojjetanii taateen kun anarratti ta'ee jira. Eh, osoo dhugumaan obboleessa kan koo ta'ee jira. Eh, obboleessi akkasittiin yaada namaa namaaf hubatu eh, bakka lolaniyyuu homaan godhanii jedhee isaan jala harmi yaarsii akka xiqqoo jijjiiru barbaadetti osoo aabban diduu fuudhee jalaan deemu. Isaan immoo gaarummaa ijoolleetti agarsiisee akkan barumsa koorratti illee jabaadhu. Giseen baadiyyaadhaa karaa magaalaa dhaquu maal rakkatti jedhee na gaafata. Akka maatii yaada yookaan bilbilee akkan isaan dubbisuu fi akka yaada kan koo jijjiirullee baay'een hedduun itti dhaga'ama dhugaa dubbachuu fi Giyoon diraamaa san laalu jechuudha osoo dhuguma obboleessa koo ta'e jedha. Dhugumatti hedduun jaaladha. Obboleewwan kan koo nuti nu gadi. Anarratti iyyuu mucayyotu jira. Ishiirratti arganne jechuudha. Obboleessa baay'ee xiqqaa ta'e qabna. Osoo obboleessa hangafa kan koonaa ta'e Miseen jedhu iddoon jaladha. Hedduun itti gammada. Haga barsiisaa koollee deemee dubbisuutti gahee dhugaa dubbachuuf hedduu hedduun gammada. Obboleessa gaariidha hin jedhaani. Akkasii yaadni kan koo obboleessa gaariidhaati hin jedhaan gofuudhaan. mee abbaa gonfoo akkamitti ibsita abbaan gonfoo kaa eh, bootti kaawwatee eh, ijoollee ofii barbaacha karaa finfinnee deemee makiinaa jalaa uggaa fiigu laallee jirra makiinaa tan akkamittan darbadhe karaan illee wallaachisee mana namaa buluu haga ga'u ga'e abbaan tokko eh, dhuguma ilmoo ofiitti haga kana aarsaa kafalaa laata jettee yaadda as keessatti mee maaloof argite boruu hoo abbaan ilmoo ofiitiif waan kana ni raawwata jetteeto wanti ati boruu keetiif asirra dhaabbatteeto yaadde jira as keessatti maal of argite abbaa jechuun gahee kana mara gatii kana mara haga baasu ni gaamu dhimma nagatanii deemanii jedha. Keessattuyyuu eh, intala kana gurgurachuuf leensaa bakka gurgurachuu ka'etti obboleessi fudhateetoo deeme murteesse. Kanarratti mee abbaan yeroo baay'ee dafee murteessaa garaa kutatuun deebi'u abbaan jedhama. Lafarratti baay'ee abbaa of eeggannoo godhan haadharra eh, abbaan waan dubbate tokko keessan deebi'u hin ta'u jennaan hin ta'uudha. garuu abbaan gonfoo keessa deebi'ee e, warri ofii gurguree hunda qarshii geessuu fi deeme ijoollee kana. Mee akkamiin ibsitaa abbaan kun e, ilaalcha akkamii qaba ijoollee ofiitti boruu hoo kan kana caaluu osoo itti dhufe keessa darba jettee yaadda. Kana fakkaata walumaa galatti e, gaafii koo sitti hin baay'isu ayeetu shaawu. Mee maatii kana leensuu haadha gonfoo abbaa gonfoo gonfoo akkamiin ibsita fuulduratti hoo maatiin kunimee maal Dhugaadha. Abbaan gonfoo dala isaa laaluuf jedhee baadiyyaarra magaalaa qabatee gootumaaf ulee isaa qabatee gaafa deemu. Ijaan kallattii arguuf baattan asfaalta daandirattis arguu baattan yaada hin hubattu jedhee ni yaada. Yaadumaan deemati kan hojjenni yaadumaa wal bira dhufaati. eenyummaa kifuu yoo gaafii miti. Yaa ta'u malee hagam abbaan tokko dhala ofiitiif yaada. Ana na gammachiisee jiru yoo inni baadiyyaadhaa fi akkas dhala isaa laaluudhaaf wayyoo micoon kan koo erga deemtee manni natti qorreerraa nani boonaa daffisu hin jiru. Dubartii takka mana keessatti gahee akkamii qabdii? gaafa irraa fagaatti maatii sanitti maaltu dhaga'ama kan jedhu natti dhaga'ama hedduun gammada dhaabbisuutti jechuudha abbaa kootti. Eh, abbaan kan koona dhugumaan nama dha. Anaan jechuudha. Eh, waan sanarratti yaadani malee abbaan kan koo keessa jiru jalqaba hin beeku ture yaadicha. Gaafa dhaga'u garuu mucaan daariitti waa Gaashi eh, gaashiin ce'ee fuudhee deemee jira akkana akkana waan akkana argeessina hin nageenye baga deemteen jedhee akka abbaa kuffoo hin ta'ee osoo hin taane. abbaan gofoo yaada isaa yaama heerumtuu irra kaayee garuu booddee jijjiirrachaa dhufe garuu abbaan kan koo jalqaba lakkii jedhee booddee immoo oduu biraa waanumaan taane waanuma sobaa wayiituma itti himanii yaada isaa akkana jijjiiree akka karaa heerumuutti geeddarimmoo inni yeroo san jechuudha. Asirratti abbaa kofooti hedduun gammada. Garuu abbaa kootiin gaafa nan argitu har'aan booda ofin ajjeesan jedheenii. Hmm, akka inni na dhuguma of ajjeefti jedhee jechuudha. Ani yeroo sanattis aaree miira keessas galee jira. Inni deebi'e galuudha kan deemu magaalaa Sanitti sabaa of gooti jedhee akka waasan dhiituuf jedhee na fakkaata gaayoo sani deebi'eetu magaalii mana wajjin deebi'ee bule jechuudha. Of ajjeesti jedhee. Jechuun abbaan tokko hagam dhala ofiitiif garaa laafaa. Dhugaa dubbachuu fi kan akka maatidhaa hin jiru. siyyuu hifatan siiniyyuu lulan garuu ubbadaa kee arguun barbaadan akka ati badduuf nuti maatiin tokko kan jennu akkuma ati waan gaarii irra geessuuf jedhee sanan amana waan ta'eef hedduun gammadaa abbaa qofootti gaafa inni bakka bulu dhabee karaarra ta'ee booddee mana abbaa bareesuu goree bulee achii achi magariisaa dhiqee gonfoon fuudhee fide hedduu hedduu na gammachiisa jechuudha inni dhufee na laaluun isaa jechuudha. hedduun itti gammadaa akka gonfateef illee jechaan qabu jedha. Guddaa qalatamu midhaan sumaanii. Eh, abbaan tokko ni raawwatas jedhee yaada'ee eh, dhala isaatiif wanti inni seenni qabu. Namni tokko addunyaa kana irratti inni kennaa ta'ee namaaf kennan ijoollee ofiitiin alaa hin jiru. Kennaadha. Eh, waaqayyo kennaa godhee kan namaaf kennu ijoollee jechuudha. Badhaasni waaqayyo ittiin maatii tokkoo, hirsaamnitii tokko iddootti badhaasni kennu ijoolleedha jechuudha. Namni sun immoo ijoollee saniif wanti inni hin jira jedhanii yaadu'an jechuudha. Yaadda dhumni diraamaa kana maal ta'a jettee yaaddee tilmaamtame wanni irraa beeknu tokko hin jiru nu hunduuyyuu egaa kamee dhumni isaa hawaasa kanaa maal dabarsee xumura jettee too yaadda eh, hin xumuramne ka diraamaan kun itti fufaa. kana fakkaata walumaa galatti eh, walumatti dhumarratti walitti qabdee qabxii ijoo wanti ati nu kennitu. kanan keessaa baradhe kanan mooyyuu keessaa hin baranne kan jettu yoo jiraate tokko lama jedhiiti nuu ibsi asirratti yeroo kee aarsaa gootee lafaana turuu keetiif guddaa isaa galatoomi siin jechuun jaaladha ani ayyaantu asallaati galatoomi baay'ee naman jaaladhu siin jedha. Hayyee tole atillee guddaa galatoomi. Carraa kana naa kenna akka yaada kan qobal'inaanii irratti keenya dhumataa isuu keetti fi atiyyuu guddaa guddaa isaa galatoon dhugaa dubbachuudhaa fi Maatii kana gonfoo abbaa gonfoo haadha gonfoo leensuu akkamittiin laaltanaan jette. Leensuun jalqabumaayyuu nama kaayyoo qabudha. Nama barachuu barbaadudha. Nama hawaasa ishee tajaajiluu barbaadudha. Nama namoota illee fakkeenyummaa gaarii ta'uu barbaadudha. Asirratti maaliin jechuu barbaada namni tokko gaafa kaayyoo qabu gufaatitu baay'ata. Ani waliigala maatii kana hedduun isaan ijaaradha. Maaliif inni maatii namaaf hubatudha. maatii yaada walii dhaga'ee deebi'uudha. Maatii ajajamoodha. Walumaa galatti haati gonfoon mana sanguutuu qabee kan deemu ishiidha. Oduu rakkoo guddaa keessa jirtu icciitii siisan maal jetti haala ijoollee kootti himu isaan barumsarra jiru sammuu isaanii jeequu jetti. Gaafa abbaa gonfootiin illee walitti bu'an jechuudha. Nuun hamaa isaanii dhaggee akka walirra dhaggeessiftee nuuni barumsa keenyarraa akka jeeqamtu hin barbaaddu. Hedduun jaaladha. Abbaan Golfoo ijoollee isaatiif jedhee baadiyyaa keessaa karaa Finfinnee karaa hin beekne deemuu isaa inni illee hedduun tole jedhee ibsee jira. Akkuma isin jedhe Golfoon nama gaariidha. Obboleettii isaatiif nama yaadudha. Maatii isaatiif nama yaadudha. Hawaasa isaa nama yaadudha. Nama kaayyoo qabudha. Nama hawaasa isaa tajaajiluu barbaadudha. Magaalaan filanne baadiyyaa filatee Eh, baadiyyaadha hojjechuuf kan inni yaadu eh, karaa fuulduraatti itti fufa waan ta'eef booddee dhaggeeffachuu dandeessu waan ta'eef amma baay'ee isaarraa isin dubbadhu. Icciitiin godee bira darbaa. Eh, dhumni isaa maal ta'a kan jedhuu fi dhumni isaa maal ta'a? Dhuma isaatti ilmaamuun hin rakkisaa. Waanuma gaariidhaan xumurama jedheen yaada. Leessuunis barumsi kan xumuraatti fidaa jirti waaqayyoo fa'aa kallatoo. Ah, akkas jedheen yaada. Dhumni isaa gammachuudhuma jira jiraama kan akka gaddan taane abdiin qaba. tilmaame yoo kana jechuu baatu kun waan maqaa irratti xumurama jedhee kan irratti qabu hin xumuramne wanta dhageenya hin jiru irratti hojjechaa jirra waan ta'eef mm, dhugaa hedduu hedduun gammadaa maatii kana wajjin hojjechuudha fi intala keessan ta'e jechuudha fi taatota diraamaa kanaa hin galateeffadha maqaa dhaabattoota keetiin taate abbaa haadha gaaddisaa taate yookaan abbaa gonfoo taate kan hojjechaa turte bilishaa gahee guddaa kan taphatte. barbachuuf jecha hin fi nama cimtuudha dubartii cimtuudha nama fakkeenyummaa namaaf ta'uu danda'uudha. Kan irratti immoo dabalatee maaliin jechuu barbaada yeroo baay'ee gonfoon jechuudha. Waan kana fakkeessuudhaaf illee yeroo si gaafata birishaas ta'e abbaa gonfoo maashoo jechuudha. Waa dibatanii akkas uffatanii isa firaa dhiquun isaatu yoo baay'ee rakkisaadha. dhugaa fi in ulfaata akka ta'ame ilaalamu miti wanti tokko jechuudha gaafa hojjettu akka teessi ilaaltu fi hojjechuun garaagarummaa guddaa qaba. Ani baay'ee baay'ee baay'een gammada karaa hedduu hedduun gammada. Maashiin achii keessatti abbaa bariisoo ta'ee hojjeta. Gonfoo ta'ee hojjeta. Amma sababii birishaan biyyees galtee jedhanii asuma jirtu xinnoo jechuu kan dhabeen bakka ishee abbaa gonfoo ta'ee kan hojjetu yeroo tokkicha taatii sadii ta'ee kan hojjetu gabbachuuf hedduu hedduu guddaa galatoomii jedhaanii maatii cimoodha. Oduu lafa jiraatanii akka waan adubee jiraatanii akka isaanii waan guddaa hojjetu abdii guddaa qaba. Nama dandeettii qabuudha, Nama waa hojjechuuf illee fedhii qabudha. Isin jedha. Asillee waan naaf firti keessumaan guddaa galatoomii isin jedhee isinitti eeressee jira oduu baay'ee baay'ee isinitti eeressee guddaa galatooma. Aga ammaa turtanii waan nu raawwattaniif guddaa galatooma. Dhugaa jecha isiniif hin qabu. Ijoolleen keenya baay'ee namatti toltu, baay'ee nama jajjabeessitu galanni keessan guddaadhaan isiniin jira. Hunduma immoo galatoomaa, ulfaadhaa, diraamaa, maatii ni eegala waan ta'eef akkasuma abdiin eeggattan immoo abdii guddaan qaba. Akkasuma carraan illee jalqabee jira. Carraan illee akka hordoftanii immoo abdii guddaa Taatuma as jira kana keessa jira waan ta'eef. Yaadni keessan immoo akkuma jalqabatti isiniin jedhe yaada keessaniif kaa'uun dakatana isiniin jecha hunduma keessaniif galataa ulfina guddaan isiniif qaba ayyaanota illee guddaa galatoomii isiniin jedha guyyaa biroo immoo waa birootiin kan deemnee wal gartaa akkasiif turtii gaarii akka qabaadhaa isiniin jedha bareeda.